Good morning, mister. Anche sì, sono la luna ora di pranzo qui in Italia, ma mangerò più tardi, ma questo è sempre un dettaglio. Mister, master, maestro o semplicemente, o semplicemente David Lynch? It's December 9. 2021 and it's uh, uh, Tuesday in Naples 50 Fahrenheit around uh, 10 Celsius e questo significa che um, non è quella giornata veramente veramente veramente veramente mite con questi giorni in questo periodo infatti direi che sono sempre dei gradi in meno. Eh, oggi, insomma, penso che forse pensavo allo speciale, eh, il mio tributo tastiera di quest'anno a Giulia Cruise, a Julie Cruise, in cui caricherò, eh, penso, un preview con 3-4 pezzi che già ho caricato lo scorso anno, mesi fa, in modo tale da consentire a chi non ha visto questi video eh, passati appunto di rivedere, rivedere, le versioni complete. Um, resto penso... Ah, poi pensavo al mio Napoli calcio che stasera ah, part l'ultima partita decisiva europea. Eh, non sarà facile passare eh, combinazioni, bisogna vedere quali sono le combinazioni per passare. E non è semplice, ma confido comunque sempre nei suoi numeri. Vediamo un po'. Anyway, as it just see from the window once again no sun, no beautiful blue skies and golden sunshine uh, sempre quella atmosfera nuvolosa come ha visto di sempre che dire ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro la vedo un po' impossibile Mattasola e Sue Wilson said this so from the mythical window with the colored curtain beautiful certo tempo oscuro atmosfera oscura ma comunque c'è questa luce diversa oggi che illumina di più la tenda quindi beautiful beautiful today and it's uh, green roller shooter inutile dirlo con enfasi appunto dato il tempo tempo, però, come dicevo già ieri, non abbiamo those beautiful blue skies in singolarizza scema, abbiamo the golden balls and white balls and objects dell'albero at fantastic giant tree, Christmas tree, eh? think pine tree, albero divino, e quindi those fantastic giant golden balls, golden balls and white balls possono consolarci al posto di those beautiful blue skies and golden sunshine, quindi grazie a loro Ovviamente, anche dalla, from the mythical wind of the, white curtain and the grey shooter from the Tata room, living room, and finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva, and great day, all the people who follow the channel and the reports Ehm, sì, un saluto veramente a tutti. So again, have a great all these people, and everyone too. Eh, nota, appunto, finale. Oggi ho parlato con Mino, diciamo, non ho urlato, non ho alzato la voce perché comunque ci sono le persone in un'altra stanza.